capacitor ማለት ዋና በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ ልታገኙት የምችሉት component ነው። ብዙ ቦርዶች ላይ ታገኙታላችሁ ይህን እቃ። capacitor አሰራሩ ከሁለት sheet metal ነው የተሰራው። ውስጥ ከፍታችሁ ብታዩት የተጠቀለለ metal እሱን ነው የምታገኙት። መሀል ላይ ሁለቱ እንዳይገናኝ እንትን አለው እንደ ወረቀት ነገር አለችው። ሁለቱ insulator የምንለው ማለት ነው voltage ን store የሚያደርግ እቃ ነው ማለት ነው። ቮልቴጅ ስንሰጠው store ያደርጋል እና store የሚያደርገው እንደ farad ኡ መጠን ነው ማለት ነው። እንደ farad ኡ መጠን ቮልቴጅ ይይዛል ማለት ነው። farad ኡ ከፍ ሲል የሚይዘው የቮልቴጁ መጠን ከፍ ይላል ማለት ነው። እንደ ሁሉም እቃ ላይ ተዩቷል። በሂደት በደንብ እናየዋለን። ራሱ specification አለው በተጻፈለት መሰረት ይይዛል ማለት ነው። store ኤሌክትሪክ charge ኦችን store የሚያደርግ እቃ ነው ማለት ነው። capacitor symbol ኡ C ነው። ሲ ሚል ወይ ደግሞ ይቺ ምልክት ስታዩ capacitor ነው ማለት ነው። እና ብዙ አይነት አይነት አላቸው። ሴራሚክ የሚባላለ electrolytic የሚባላለ mica capacitor የሚባላለ እንደዚህ እንደዚህ ስያሜ ያላቸው electrolytic ሲሆን በብዛት polarity ያለው ማለት ነው። ሴራሚኮቹ ችግር የለባቸውም። polarity ስንል ያው ከዚህ በፊት አውርቻለሁ ስለ positive ና negative። ልክ አሁን electrolytic capacitor ለ positive positive ለ negative ደግሞ negative ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ቦርድ ላይ ምልክቱም ይለያል፣ polarity ይላሉ። ነገር ግን ሴራሚክ ከሆነ ችግር የለውም ማለት አገለባብጠንም መሰካት እንችላለን። ምልክቱም common ነው፣ fixed የሆነ ነገር ነው። በዛም መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ስለ ጥቅሙ እናወራለን። ጥቅሙ በዋነኝነት filter ነው የሚያደርገው። ከዛ ውጭ ሌሎች ጥቅሞችም ይኖሩታል። voltage filter ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ለ signal purpose ይጠቅማሉ ማለት ነው። ልክ ሰርኪቱ ላይ አገባባቸው ይወስኗል ማለት ነው። እንደ በተለያየ ሁኔታ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ጥቅሙ ምንድን ነው? AC voltage ን ያሳልፋል። ከዚህ በፊት አውርተናል ስለ ቮልቴጅ ሁለት አይነት ቮልቴጅ እንዳለ AC እና DC። ስለዚህ capacitor ምን ያደርጋል AC voltage ከሆነ ያሳልፏል ማለት ነው አልፎ ትሄዳል DC ደግሞ ከሆነ አያልፉም እዛው store ነው ሆኖ ነው የሚቀረው ማለት ነው ይሄኛውም ሌላኛው ጥቅም ነው ከዛ ውጭ አሉት ሌሎች ሌሎች ጥቅሞችም ማለት ነው እንደ circuit ኡ ለምሳሌ timing የሚባል ጥቅም አለው ሌላው ለባትሪነት ያገለግላል። የ capacitor ባትሪ አለ ማለት ነው። ድሮም ነበር፣ አሁን ላይ እየቀረ መጥቷል። ለባትሪነትም ያገለግላል። ጥቅሙ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው capacitor መለኪያ ያለው ይህም በ farad ይለካል እና አሁን እነዚህ ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተሮች ላይ ስታዩት በፋራድ ይቀመጣል፣ በማይክሮፋራድ ሴራሚኮች ላይ በ pico በ nano ይቀመጣል ማለት ነው። ያው farad በጣም ወደ micro ሲወርድ ten the power of minus six ይባላል። በ nano ሲሆን ቴንዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ናይን፣ በፒኮ ቴንዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ትልፍ በዚህ መልኩ ይለካል ማለት ቁጥሩን maintenance ላይ ይሄን detail ማወቅ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ምክንያቱም በብዛት የተጻፉን ስለምንቀይር ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ እንበል ሞደፊክ መስራት ብንፈልግ ለዛ ለዛ ሊጠቅመን ይችላል ይ ቁጥሩ። ከዛ ውጭ ግን እላያቸው ላይ ይጻፋል ማለት ነው። አጻጻፉን ስናይ electrolytic ኦች በብዛት ከነ farad ኡ መጠኑ ይጻፋል ማለት ነው። በአብዛኛው ስታዩት ሁለት ነገሮች ቢያንስ ይጻፋል ማለት ነው። የሚይዘው የቮልቴጅ መጠን ማክሲሚየም ሬንጁ ና የቮልቴጅ መጠኑ ና ፋራዱ ማለት ነው። እሱን ታዩታላችሁ። በብዛት ሲቀየር ለምሳሌ አራት መቶ volt ካለ በአራት መቶ volt እንቀይረዋለን ማለት ነው። farad ኡንም እንደዛው ማለት ነው። ሴራሚክ ደግሞ ሲሆን መቶ ሶስት ምናን ተብሎ ይጻፍበታል ላዩ ላይ ceramic mica ምናን የተለያዩ ደግሞ አንዳንዴ ዝም ብሎ ቁጥር ብቻ ሊጻፍ ይችላል። ቁጥርና ቮልቴጅ መቶ አራት ምናምን ካለ ልክ ከዚህ በፊት resistor ላይ እንዳየነው የመጨረሻዋ digit የዜሮ ብዛት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ J K M ምናን ይባላል። ይሄ tolerance ነው አስተዋጽኦ አሉ እና ስትቀይሩ ለምሳሌ መቶ ሁለት J ካለ መቀየር ያለባችሁ መቶ ሁለት J ነው ማለት ነው። በብዛት በ pico farad ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። እነዚህ አነስተኛ ቫሉ ያላቸው capacitor ኦች ናቸው ማለት ነው። pico ሲሆን እያነሰ ስለሚመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ መቶ ሁለት J ቢል መጨረሻው የዜሮ ብዛት ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ዜሮ ታስቀምጡና ስትቀይሩት ምን ይሆናል? አንድ ሺ pico farad ይሆናል ማለት ነው። በዛ መልኩ መተርጎም እንችላለን። አሁን እዚህ ጋ ያለው capacitor polarity የለውም ግን ነጥብ ሰላሳ ሶስት micro farad ከ310 ቮልት እስከ 250 ቮልት እና range ኡ ይጻፋል ማለት ነው። በዛ range ነው የምትቀይሩት። እዚህ ጋር ያለውን ብናይ 105 J ይላል። 105 ካለ ከ ከ10 ቀጥሎ ያለችው አምስት ቁጥሯ አምስት ዜሮ መጨመር ማለት ነው። ከዛ 250 ቮልቴጅ ይላል። በዛ መልኩ ይቀየራል። ሌላው power supply ላይ ስንቀይር ብዙ ጊዜ እንደ ልምዳችን ነው። ለምሳሌ voltage ን filter የሚያደርግ ከሆነ ይሄ capacitor farad ኡንም voltage ኡንም ከፍ ብናደረገው ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ለ signal ከሆነ ግን farad ኡን farad ኡን መጨመርም መቀነስ የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም effect ስላለው ለምሳሌ የምስል ቦታ ላይ አሁን ቴሌቪዥኖች ላይ አሉ capacitor ኦች እዛ ላይ ቢቀያየሩት ወይም ምስል ሊያሰፋ ሊያጠብ ይችላል። ድምፅ ላይ ደግሞ farad ኡን ስትቀያይሩት ምን ያደርጋል? ድምፁን ወይ ያቀጥነዋል፣ ያወፍረዋል፣ እንደዚህ effect ያመጣበታል ማለት ነው። ቮልቴጅ ላይ ደግሞ ካሳነሳችሁ ቶሎ ሊፈነዳ ይችላል፣ ሊያብጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገር ማየት አለብን። capacitor ስንቀይር voltage እና farad ኡን። ልምድ ሲኖረን ደግሞ ቦታውን እያየን የፖወር ሰፕላይ ቦታ ከሆነ value ን ከፍ ስናደርገው በደንብ safe ይሆናል ማለት ነው። ለ circuit ኡም ጥሩ ነው። farad ኡ ከፍ ሲል በደንብ filter ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው አለካኩ እንዴት ነው ስንል በዋነኝነት capacitor ን ለመለካት ሜትራችን ላይ ሜትራችን ላይ የ capacitor ምልክት አለው። እሱን ተጠቅመን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ያነብለናል እና አንዳንድ ሜትሮች ግን ገደብ አላቸው። ለምሳሌ አሁን ይህን ሜትር ብታዩት ልክ CX የሚለው ቦታ የካፓሲተሩን ማስገቢያ ነው። እዛ እናስገባዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እስከ ሁለት መቶ micro farad ነው የሚለካው ማለት ነው። ከዛ በላይ farad ኡ ከፍ ካለ ላይለካልን ይችላል። ሌሎች ደግሞ ዲጂታል ሜትሮች አሉ automatically እስከ መጨረሻው range የሚለኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሜትርም ስትገዙ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በዋነኝነት የሚለካው ስታንዳርዱ በዛ ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ስለ ብልሽቱ ስናወራ ቀለል ያለ method መጀመሪያ check የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። capacitor ሲበላሽ ወይ short ይሆናል ወይ open ይሆናል ወይ ደግሞ leakage ይባላል። ለምሳሌ ካለው farad በጣም ይወርዳል ማለት ነው ውስጡ ወይ የተጠቀለለው coil ውስጡ የተጠቀለለው sheet metal ሲቆረጥ ያኔ ምን ይሆናል? በተባለው farad ስራውን አይሰራም ማለት ነው። ሲያብጥ ያው leak አረገ እንላለን ማለት ነው። short ደግሞ ሲባል ያው ውስጥ መሀል ላይ እንዳይገናኝ የሚያደርግ ወረቀት ይህ የምታዩት ማለት ነው። እንደ ወረቀት ነገር ነው። እሱን አልፎ እርስ በርስ ሲገናኝ short ይባላል ማለት ነው። እርስ በርስ ሲገናኝ እንትን ይላል ማለት ነው። open ደግሞ ሲሆን ያ ውስጡ ሲበጣጠስ open ያደርጋል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ open ም short ም leakage ም ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ያሉ capacitor ኦችን ማየት እንችላለን። capacitor ለመቀየር መጀመሪያ ያው ማንኛውም የኤሌክትሪክ component ላይ መጀመሪያ በአይናችን ነው የምናየው እና capacitor ካበጠ ወይ ከተሰነጠቀ ይቀየራል ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መጀመሪያ በአይናችን አይተን መፍረድ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ መለካት ነው የምንሄደው። open ም short ም ካለ ማለት ያውን የኔን ልምድ ባሳያችሁ መጀመሪያ በ continuity ነው check የማደርገው ማለት ነው። continuity short ካረገ ይጮሃል ማለት ነው። farad ኡ ደግሞ ከፍ ብሎ open ያደረገ capacitor ደግሞ ከሆነ ምን ይላል ልክ polarity ስታቀያይሩ የሆነ ጢን ነገር ትላለች። ው እዚህ አሳያቸዋለሁ ያን ነገር አናገኝም ማለት ነው። finally ደግሞ ልክ በሜትራችን ስንለካው ተቀራራቢ የሆነ value አናገኝም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጥሩ ሜትር ከሆነ በደንብ ያነብላቸዋል። ከዛ ውጭ ግን እንደ ሜትራችን ይወስነዋል። ቢያንስ ሰባ አምስት percent ከሰባ አምስት percent በላይ ካለው value ማንበብ አለበት። ጥሩ ሜትር ደግሞ ካለ sharp ያነብላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ 150 micro farad ከሆነ 150 micro farad ብሎ እንደዛ በ farad ኡ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ካለው value በጣም ከወረደ leak አድርጓል እንላለን። ምንም ካላነበበልን open አድርጓል። continuity ደግሞ ከሰጠ short ሆነዋል ይባላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ሾርትም open ም ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት capacitor ኦች አሁን እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄኛው capacitor ፈንድቷል። ይሄ ፈነዳ አለ፣ እዚህ ጋር ያበጠ አለ። እንደዚህ ናቸው ማለት ነው እና ሴራሚኮቹም ይፈነዳሉ ማለት ነው። ያኔ በቃ በቁጥሩ መቀየር ነው። ሌላው variable capacitor አለ። የድሮ ሬዶኖች ላይ ጣቢያ ለመቀያየር የሚጠቅም ማለት ነው እና ለ signal purpose። ሌላው በጥቃቅን ሲሆን ትንሽ ነጣ ያለ ግራጫ color ነው ምትለጠፍ አለ። surface mounted የሚባል capacitor አለ። ምን ለያቸው ምንድን ነው? በከለር ነው። ከለራቸው ትንሽ ነጣ ያለ ግራጫ ቢጫም አንለውም፣ ግን በቃ ከግራጫ ነጣ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው insulator ነው። ሁለቱ እንዳይገናኝ የሚጠቅመን ነገር ነው። የ capacitor metal ኡ እዚህ ጋር የምታዩት ይህ ብረቱ ነው። እዚህ ጋር sheet metal ኡ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁለት አለ ማለት ነው። ሁለት ይኸው አንደኛው polarity positive እና negative ሁለቱም አለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል capacitor። ይሄ ጥቅል እንግዲህ ስንት መሰላችሁ? አራት መቶ ቮልት በመቶ microfarad ይህን ይመስላል። ይህን charge store አድርጎ filter voltage filter የሚያደርግልን ይሄ እንዳይገናኝ የሚጠቅመው ነው። ከዛ ውጭ ቅባት ነገር አለው። ይህም ብንከፍተው እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል capacitor። ሌላው ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን circuit ኦች ላይ ትላልቅ capacitor ኦች ከሆኑ discharge ማድረግ አለብን። ይህ ማለት ምንድን ነው? ውስጡ charge store አድርጎ ሊቀር ይችላል። ስለዚህ ውስጡ ያለውን ቻርጅ ማራገፍ አለብን። በተለይ በሌላ ችግር የቆመ ቲቪ ከሆነ እስከ capacitor ኡ ድረስ ያለው circuit ልክ ከሆነ charge store አድርጎ ስለሚቀር ያንን ቻርጅ ከነካነው በእኛ ላይ ጉዳት ያደርሳል። የኤሌክትሪክ ጉዳት እስከ ሞት ደረጃም ሊያደርስ ይችላል እንደ ቮልቴጁ እና እንደ current ኡ መጠን። ስለዚህ discharge ማድረግ አለብን ማለት ነው። discharge የምናደርገው እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ አምፖሎች መጠቀም የተሻለ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦርድ አለኝ። ይሁን የቴሌቪዥን power supply ነው። እዚህ ጋር ትልቅዬ ካፓሲተር የምታዩት አለ። ለምሳሌ ይህ ቲቪ ከሆነ part በኋላ ችግር ቢኖርበት capacitor ኡ ግን charge store አድርጎ ከቀረ ለረጅም ጊዜ ስለሚቀመጥ ቻርጁ እኛ በጀርባ በኩል ስንነካው ኤሌክትሪክ ሊይዘን ይችላል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ይህን ቻርጅ ማጥፋት አለብን። ለማጥፊያነት አንደኛ አምፖል መጠቀም እንችላለን። load የሆነ load ያስፈልገናል። ይህ ነው ተርሚናሉ። ይሄ አንደኛ ነው። ይሄ አንደኛው ተርሚናል ነው። ሁለቱ ተርሚናል የዚህ የ capacitor ኡ terminal ነው ማለት ነው። እና ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ አምፖል ከሆነ ታመጡትና የሁለቱን pin እንደዚህ ታገናኙታላችሁ። ከዛ ምን ይሆናል? እዚህ ውስጥ ያለው ቻርጅ ወደ አምፖል ይፈሳል ወይም load ላይ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ካውያ አለኝ፣ የምሰራበት ካውያ አለ። ይህን ካውያ on አድርጋችሁ እዚህ ጋር ቻርጅ ቻርጁ ላይ ስታደረጉት እዚህ ላይ ይፈሳል ማለት ነው። ይህን ነገር ንጹህ ካላረጋችሁ እዚህ ጋር ብትነኩት ኤሌክትሪክ ይይዛችኋል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሁለት mega ohm resistor እሱንም በሆነ connector ሰርታችሁ ሁለት mega ohm resistor እዚህ ጋር resistor ላይ እንዲፈስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መልሳችሁ ቻርጁን ትለኩታላችሁ ማለት ነው በሜትር መጥፋቱን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። meter ኣችሁን voltage ላይ ነው እስከ አንድ ሺ ዜሮ ዜሮ መሆኑን እርግጠኛ ትሆናላችሁ መሆን አለባችሁ። ከዛ ነው ወደ ስራ የሚገባው። ስለዚህ capacitor ሲቀየር ሌላው ቻርጅ ይዞም ከሆነ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው capacitor ላይ ይህን በጣም ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። ይህ የሚሆነው ነው? እንደ ቮልቴጅ መጠን አሁን ይሄ ከኤልፓ እስከ 300 ቮልቴጅ ነው store የሚያደርገው ቱቴንቲ ያለ process ሆኖ እስከ 300 voltage store ያደርጋል ማለት ነው። እስቲ አንድ ቻርጅ ይሰጠና ማየት እንችላለን። አያችሁ፣ ይኸው መርቮልት ስቶር አድርጓል። AC pass DC block የሚለውን ላሳያችሁ ነው። ለምሳሌ ይሄን እንበጥሰዋለን። ድምፅ AC ነው። በተለያዩ አማራጮች ድምፅ ኤሲ ስለሆነ ኤሲ ማስተላለፍ አለበት ማለት ነው። እሺ ይህን አለያይቸዋለሁ። AC pass DC block እንደሚያደርግ ላሳያችሁ ነው። ይሄ ሁለቱም ብናገናኘው የሚሰራ speaker ነው። ከዛ በመሀል capacitor ኡን ጨምርበት ያው ምክንያቱም ድምፅ በ capacitor ውስጥ የሚያልፈው AC ስለሆነ ነው ማለት ነው። AC ከሆነ ያልፋል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ DC ብንሰጠው ምን ይሆናል የሚለውን ብናይ store ነው የሚሆነው። ይሄኛው minus ነው፣ ይሄ plus ነው። እዚህ ጋር minus ቻርጅ አረኩት። በነገራችን ላይ ይሄ ትንሽ ቮልቴጅ ስለሆነ ነው በእጅ የነካሁት። ጥንቃቄ ግድ ነው እንደ ቮልቴጁ መጠን። ይሄኛው አምስት ነው። ይሄኛው አምስት ነው የሰጠሁት። ፋይፍ ይህ ቻርጁን ይዞታል ማለት ነው። እና leakage ያለው capacitor ከሆነ ቶሎ discharge ይሆናል፣ ምንም load ላይ ሳይሆን ይህን ብናይ እስካሁን እንደያዘው ነው። አራት ነጥብ ሰማንያ ሁለት five volt ትንሽዬ ከዚህ ከ adapter ነው power የሰጠሁት። ከዛ ሁለቱን ስታገናኙት discharge ነው የሚሆነው። የሆነች spark ነገር አለች ስላልታየች የሆነ ዜሮ ዜሮ ይሆናል ነው። ስለዚህ ዲሲ ስንሰጠው ቻርጅ ያደርጋል፣ ኤሲ ከሆነ ግን ያሳልፈዋል ማለት ነው። ካፓሲተር ከተጠቀሰው በላይ ቮልቴጅ ከተሰጠው ይፈነዳል ማለት ነው። መክተት እንግዲህ አፈነዳት ማለት ነው። ያው ይሄን ነገር ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ከተጻፈው ቮልቴጅ ከፍ አድርጌ ሰጥቼው ነው። እንዳያችሁት capacitor ኡ አብጧል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙ ጊዜ መብራት ኃይል ራሱ power ሲጨምር አንዱ capacitor ኡን እንደዚህ ያፈነዳል ማለት ነው። በተለያየ case ኦች capacitor ይፈነዳል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ቮልቴጅ ሲሰጠው ምንም አይሆንም ማለት ነው። filter ላይ ከዚህ በፊት እንዳልኳቸው ቮልቴጅ ከፍ አድርገን ብንሰጠው ይመከራል። እንዲሁም ለምሳሌ ያለው ቮልቴጅ 25 volt ከሆነ ሀያ አምስት volt capacitor መጠቀም ጥሩ ብዙ አይመከርም። ለምሳሌ ሀያ አምስት volt ከሆነ ቦታው ላይ ያለው ቮልቴጅ ሰላሳ አምስት ሀምሳ ወይ ከፍ ከፍ አድርገን እንትን ስንለው capacitor ኣችን ረጅም ጊዜ ይቆይልናል ማለት ነው። ስለዚህ ካለው ቮልቴጅ ከፍ ማድረግ advantage አለው ማለት ነው። ጥሩ ጥቅም ይኖረዋል። ለ circuit ኡም ቶሎ እንዳይበላሽ ይረዳል ማለት ነው። የሚያንስ ከሆነ ይፈነዳል። በቁጥሩ ልክ ደግሞ ስታደረጉት ቮልቴጅ ሲዋዥቅ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጁን ከፍ ማድረግ አሁን 25 ቮልቴጅ ከሆነ እኛ 35 ከፍ አድርገን ቮልቴጅ የሆነ capacitor መጠቀም ማለት ነው።